Netato y me Hawe, Akoyara Moñere. Tumai Boti Memela, Akoara Itabere. Y Yetebe, Iyere, mi Joriba. Aete Kunengasiwa, Nobere Hovive. Yanami Toñe Monde febrero ti por la te sangrima coña mujer. A ti que yo hay guardeba, y mami anda ya ve. cojana de hija, eh, a otoñe mondeba. A este coge paseba, me ve y me ve y vende. Pisa voy entera eh. ese bandere hoy te la san de pui a hatawi, acero hay